ma nigga, il paraît que ça ça part sur ton nom dans les rôles, dans les rues de mon quartier. C'est Jason, ma c'est la même pour toi, ma Trop donné, gros par le trash, bave sur ton dos, c'est chaud. Vas-y, passe à la case qu'on en discute. J'arrive tout de suite, il faut qu'on en parle. Les rares se bousculent, ça vient de tout part. Il paraît que tu joues le carry, dans tes clips. Ça me laisse le temps de gérer deux ou trois pailles. Le temps que tu débarques, quand déballe tout frais. À ce qui paraît. De trop bling bling dans tes clips, toi aussi. On fait vibe, ouais. J'espère que tu -hmm. t'es mm-hmm. pas susceptible sur les bords. Non, t'inquiète, tu sais que dans le tas qu'on fait, il faut avoir le dos du frère. Toi et moi, on reste unis, frère. Il faut avoir le dos du frère.